Каждый солдат в стремлении победы выполняет свою роль, в зависимости от класса. Всякие роли нужны, всякие роли важны. Сейчас мы рассмотрим классы, несущие боль и уничтожение, взрывы и страдания. Суть танкиста такова, что тот сидит в пуленепробиваемой консервной банке, стреляет с крупнокалиберных орудий по вражеским танкам, отстреливает пулеметом пехоту, боится каждого пехотинца, потому что у него может оказаться противотанковое оружие, колоссально нравственно страдает, когда его танк уничтожают. Я колоссально нравственно страдаю! Потому что это неплохие деньги со счета. Катается на четырех классах танков, легких, средних, тяжелых и самоходных установках. Чинит свой танк, боится напороться на противотанковую мину и простреливает здание фугасом. Для уничтожения танков соперника нужно заучивать каждый танк и зоны их пробитий, с чем справится не каждая голова, сидящая в танках. пилотом же все гораздо веселее. Пилот не сложен в освоении. Чихал я на то, что говорят другие ютаберы. Об их обманственностях мы знаем из предыдущего видео. Летать предстоит в трех классах самолетов. Кукурузники, истребители и тяжелым истребители. Каждый имеет свое вооружение разного калибра и разное количество бомб для сброса на фашистов. По управлению на пилоте все тоже нетрудно. WS – изменение скорости, A а и D – повороты влево-вправо, пробел – сброс бомбы, в тяжелом истребителе и кукурузнике – С – пересесть на место бортстрелка, ЛКМ на кукурузнике – огонь из пулемета, на других самолетах – стрельба из пушки. ПКМ на них же – стрельба из вспомогательного пулемета. Shift – осмотр вокруг себя. Для уничтожения противника сядьте ему на хвост и расстреляйте его. Как разобрались с самолетами, бомбардируйте пехоту и танки. И если враг у вас на хвосте, устройте чудеса на виражах. Упоминание стоит изобретения разработчиков игры. Проведя испытания с ботами на тестовых серверах, было выявлено, что тимплей у них гораздо лучше, чем у игроков. Они выполняют приказы командиров отряда и лечат союзников. Поэтому 1 апреля все игроки будут заменены на ботов, что откроет новые границы тимплея. Ссылка на оригинальное видео в описании.